got the, take the niggas with the low, my dick. Yo, the hard with the low, my dick. slow Lo mejor, tengo el flow en este show de dos, como siempre estoy mejor Ya no siento no dolor, ya no siento el rencor Transformado a la school, así me siento mejor, yeah Me siento mejor, estoy fumando un Me estoy tomando de dos Me ya tu out, tú lo todo show in the boss yeah, yeah, yeah Suicide mode, ey, ey, tú rompiendo la ley, ey Quieren bajarme, no pueden hacerlo, estamos subiendo doble cuatro mi jugada Duplicate, tu cara, Tengo la pena, ey